ئەم کاتەتان باش هاوڕێیان ئەم جارە باسی ئەم ئیشاکەم شوێنی دانیشتنم دروست کردووە ئەم ئیشاکەم چۆن توانی ئەم ئیشە بکەی شتێکی زۆر زۆر ئاسانە ئەمە شوێنی دانیشتنە یەکەم جار ئەمە وینندۆزەکە بگۆڕە بۆ ستاندارد دوای ڕدیوسەکە هایتەکە کورتەکەمەوە ئەمە ئیشەکەمانە جا دێم کیوبێک دروستەکەم ئەم کیوپە لێتی بەمێ کۆنتڕۆڵ ئەمە ڕایکشی کۆپی بێت تکسچەری بۆ دانێ تێکسچەرە سفیرەکە داێنێ زۆر تۆخە یەک کیوب بکە یەک کیوب مەکە یانی ئاوا بێت سەیرەمەی دانێک ترەمانەش ڕەنگێکی کە داێنین ئەم کیوبە تۆزێک زۆر نزیکە لایەک تۆزێک مەسەلەن بێنە ئەمبەر سیمولەیشن تاک ڕێگەت تاک بەکارهێنە وەکۆ بینن جارێ زۆر ژینە لەکە کاتەکانی زۆر کەمە پرۆسەرەمان دووبارە تراوسی بکەم Hmm. لێرا بنووسم دا با زۆر بێت ئەگەر بتەوێ شتیا بکەی من چونکە تراوسێکی زۆرمان کرد بۆیە زۆر خاوە بێتەوە من ئاوا بەم شێوەیە شتە بەڵاو نەبووە